大家好，我是陈老师，欢迎各位今天收看我们的节目。今天我们来谈谈最近在我们中华民国台湾有一个弑亲的案件，也就是一个犯罪嫌疑人，他吸毒之后，将他的母亲给残害了三十七刀，把母亲的脑袋剁下来丢到了中庭。而居然在法院二审的时候，这样穷凶恶极的罪犯，居然判处了无罪的这件事情，来做讨论。 开始之前，请各位务必按下订阅与关注小铃铛，这样老师下次更新视频或是新的运势解析，您才能够获得通知哦。好，我们今天难得的来谈一谈社会的案件。这个案件呢，是发生在二零一八年的十月，梁姓男子在吸食安非他命之后，与母亲发生了争执，进而拿起了菜刀，持刀追砍母亲三十七刀。 还将母亲的脑袋剁下，从十二楼的住家往中庭外抛出去。这件刑案呢，引起了社会的震惊。而在一审判决的时候啊，检察官依照了家暴杀害直系血亲属的罪名，提起了公诉，提交法院来裁判。而在法庭上啊，因为梁姓男子的两名姐姐求情，且陈审法官认定梁姓男子当时啊。 是怎么样？是行为时失去辨识行为违法能力，据此哦来裁量合乎减刑的规定。一审他是判处了无期徒刑。其实以这样的刑度啊，以客观来看，似乎是比较符合社会对于正义的期待。但是想不到的是什么？是在二零二零年的八月，法院进行二审的时候，重审法官认为。 良性男子是吸毒后客观的应该失去了辨识的判断能力，所以才痛下杀手。所以引用了我伟大的中华民国刑法中的第十九条第一项：行为时因精神障碍或其他心智缺陷，致不能辨识其行为违法或欠缺依其辨识而行为之能力者，不罚的法条规定，判处弑轻的良性男子。 无罪，并责付桃园市卫生局。当然，这个是二审全案。如果公审检察官他不服判决啊，他是可以继续上诉的。而梁姓男子他责付了卫生局啊，依法并没有强制的能力。而且依照目前的社会舆论哈，以及是政府啊现在承担的民间压力，三审如果你要维持无罪的可能性，就客观的判断来看，它是微乎其微的。但是啊。 也因为我们的卫生局它并没有强制的能力，所以此时良性男子如果畏罪潜逃出境，那么所谓的公理跟正义或许也再难以彰显。法院呢也表示了，如果良性男子他真的就跑了，那跑了就跑了是没有办法的。讲到这里啊，相信大家大部分的人呢都会觉得这个世界上是没有公理跟正义了。难道吸毒之后就可以杀人无罪吗？ 一时之间，这个话题啊，在各大社群媒体中，整个都炸锅了。我们今天从几个方向来看，首先有人认为是法条的问题，有些是认为公理正义的问题，啊，又要该修补漏洞啊，或是怎么样去稽查。但是啊，老师先以曾经的法律人在这边说明一下，在我伟大的中华民国现行体制之中啊，我们从基层的警察开始。 警察他只有警察权，他没有裁判权。也就是很多人遇到问题的时候啊，都说啊，我们打电话叫警察来处理公道，这个不大是正确的。为什么？因为警察权的意思是什么？他只有依法逮捕的权利，谁违法他抓谁，而且是必须符合公诉罪或者是刑事的范围之内，警察是可以抓的。那一般民事的，例如说啊，你欠钱不还，我叫警察来抓你，好，或者是财产纠纷，那这是我的，你怎么说是你的？ 这种事情就是民事，警察来也是没办法处理的。那再来就是什么？再来就是说，或许法院的检察官认为哪个案情有疑点，派当地的警察去逮捕，那警察才能去逮捕。所以啊，警察在逮捕之后啊，他也只能录完口供之后，把这个事情移交给法院，交给检察官来审核，然后起诉。之后就没有警察的事情了。这个是警察，警察能做的其实是非常有限的。而到了检察官，检察官他也没有裁判权。 检察官的检察权呢？他的职责是什么？他的职责是把罪犯的状况依照他的罪行起诉啊。什么叫起诉？就是建议法官你要判决这样的人啊，依法应该处以什么样的刑罚，或是判断他主观判断有些案子是有问题的，在送法院之前，他必须要深入调查这个事情的真相。然后调查之后，反正如果他发现这个事情没有犯罪的事实，他可以直接驳回，不送入法院。 哦，所以说检察官呢是真正是属于我们在整个法法律体系之中，他是捍卫公理跟正义的一个非常重要的人。而最后到了法官，法官是只有裁判权的哦，他就是怎么样依照证据以及两照哦，就是原告跟被告，像这种刑案的那个原告呢，就是公诉，就是由国家来起诉啊，原告就是检察官哦，来判断这个事情的是非曲直，然后去做无罪或是有罪的判决。 而有罪的刑度的裁量，哦，也是必须按照法条的规定，那你才能在这个范围之内来去定这个刑期。那刑期有些人觉得太太少，有些人觉得太多，其实这不是法官可以无限扩张的，它是有一定的范围之内。而比较有意思的事情是什么？我国的法官啊，拥有一个非常高度的审判权利，就是所谓的自由新政。 什么是自由新政？按照法学的说明啊，自由新政就是法官做出裁判的基础之一。所谓的自由，就是法官不受诈欺、胁迫或是贿赂等法外的干扰，拥有自主判断的能力。而新政是什么？新政是法官你可以自行斟酌，在这些辩论一之后，还有你调查这些证据之后，依照什么？依照你的伦理跟你的经验法则。 哦，来判断这个事情的真伪的过程，也就是有罪跟无罪啊，你可以用你自己的感觉来判断、来判案，这个是个很有趣的事情。也就是说啊，法官他可以用自己的主观意志来决定有罪无罪，唯一的限制就是什么？你要做有罪跟无罪，你都必须引用某一些的法条哦来做于你现在判决的基础。所以说，这里我们就可以知道，一审法官他可以把良性男子判处无期徒刑，他是。 依法裁量的刑度，二审审审法官判处无罪。虽然我们看起来很荒谬啊，老师也感觉很荒谬，但是这位法官仍然是依法判决。很多人看到这个判决就觉得说，这个世界上没有公理跟正义。吸毒是犯法的，杀人是犯法的，你怎么吸毒后杀人，你就变成无罪呢？老师也只能说，我国现行的法政法官制度啊，就是这么一回事。除非引进陪审团的制度。 我们才有可能降低这样类似的事情的发生。但是陪审团他也是人啊，你陪审团也不代表他绝对的公正，对不对？这个很难讲，只能是说陪审团他是一个制衡法官，好判出很让人家觉得匪夷所思的判决，一个制约的一个单位。所以说啊，这个这个事情啊，为什么没有人去推呢？有我们的国家是有人去推，好历朝历代或者是每个政党。 他们曾经都想做这样的司法改革，但是为什么最后都没有成功？因为大法官们不同意。而台面上哪一个政客他自己又是干净的呢？现在得罪了法官，上次总统，下次村里的办事公务员。以后如果你落在法官的手上，难道你可以完整的脱身吗？哪怕你是真冤枉或是假清廉，都是一样的。权力这个玩意儿是很香的，你说是吗？ 很多人说要补法律的破网啊，其实补的不是法律的破网，而是人心，人的那颗放在正义与贪婪的天秤上的那颗良心。而在群情激愤之下，我们或许可以用另外的眼光来看待这件事情。首先，良性男子他是不是吸毒惯犯，是不是一直都有暴力倾向，我们暂时是不清楚的。第二，良性男子他不是青少年，他是一个三十五岁的男子。 莫说他自己有没有判断是非曲直的能力，或是他是不是天生的人渣，我们要想的事情，这是为什么同住的母亲他会允许这个儿子到三十五岁他还继续吸毒？难道我中华民国没有乐戒所吗？自己无力管束，难道没有举报持有毒品的检举专线吗？都有一一零打一下，警察立刻就来。你自己无力管束。 你只要举报了，警察听说有毒品案，绝对会飞奔过来抓人。而这个家庭有很多的机会，你可以用一通电话，除了可以挽救自己的生命，可能你还可以救了这个良心男子他的前程。但是这个母亲选择了爱与包容。那么我们想一下，让这位母亲失去生命的，到底是毒品，是那把刀，还是他丧心病狂的儿子，还是？ 他自己呢？而事发之后，求情法官从轻量刑的，不是废死团体，不是人权团体，而是良性男子的亲手足，也就是他两位姐姐。这两位努力了为杀害自己的母亲，又同时是自己的弟弟来求情，这又是为什么呢？我们是外人，我们不知道，我们没有介入的空间，因为我们没有这个权利。这个时候。 很有意思的事情是，我们引以为傲的民主跟自由，还有法治，用我们的选票也无法改变这件事情。我们选出来的政治人物也都是事不关己，两两嚷声，这让事情也就过去了，因为这跟他们没有利益关系。我们的三民主义五权宪法中的创制权以及复决权这两大权利，从来没有让我们百姓使用过。 而我们的罢免权，只是让我们用来罢免斗垮政敌，罢免一些我们不喜欢的人，而不是他贪污，也不是他腐败，只是单纯的我看他不顺眼。而这件憾事啊，难道上天不管吗？当然不是。老师说过，这个世界讲求的是一个救急的平衡。你犯下多重的罪，你就必须还多少的业，受多少的苦，服多大的刑。 或许人，你可以躲过这个人世间的刑罚，但是当你失去肉体的生命之后，最终你还是必须付出代价。你能躲过的，不就那几十年的阳寿时间吗？躲不过的，可能就是你求出无期的无间地狱或是阿鼻地狱了。当然，老师不是判官，二人要受多大的罪，不是老师来判定，天地判官自有定论。 老师只能说，这世间罪与罚、善与恶，我们离天堂与地狱的距离，从来都是我们自己决定。你可以不相信，但是它不会因为你不相信，它就不存在。例如什么？我要讲个故事。例如像老师三岁的时候，哦，想看到卡通，哎，模想模仿小飞侠，绑个披风，它飞上天。所以老师就绑了一条大毛巾啊，浴巾大毛巾当了披风。 从什么样？从姐姐的双层铺啊，从上铺上面绑了个毛巾，鼓足了勇气啊，决定我可以，我相信我能够，所以说纵身一跃，想要飞出宇宙浩瀚无垠。但是飞是飞的，只不过一秒之后，重重的摔在地上，口吐白沫，被老妈紧急送医。有时候啊，你怎么想的，或许不这么重要，重要的事情是你做的对还是不对。 感谢大家今天的收看。如果您需要老师的专业命理咨询服务或是周边产品，下方都有咨询方式以及卖场连接。我是陈老师，感谢您的收看，我们下次见。